さあみんな大丈夫緊張してる、えー、実は9月に入会したばかりのちっちゃいメンバーが一緒に踊ります、えー、このバンドお前祭りの大ステージこれ、えー、初初デビューだもんねみんな元気いっぱい踊ってください大丈夫 ?OK よっしゃじゃあそれでは行ってみましょうバンドおう待て待て <laughs> すまんすまんバンドハッピーマイムが踊ります地元バンドお前祭り Saúde! 合わせてありがとうございます地元バンド